नमस्कार मैं घमासान डॉट कॉम से नीरज कुमार राठौर आज मेरे साथ में विशेष चर्चा में उपस्थित हैं आर्मी के captain Indian army captain Vijay Singh sir Singh साहब आज जैसा कि पूरा देश देख रहा है कि इंडियन आर्मी ने आज पाकिस्तान के जो आतंकी जो ठिकाने हैं पीओके में वहां पर सुबह तीन बजे से कार्रवाई एयर स्ट्राइक जो है वहां चालू हो चुकी है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया देखिए जी ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था हमको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई हम पर हमला करे हमला करे तो फिर हम उसका जवाब दें और आज की तारीख में देखिए युद्ध कौशल ये समझना ज़रूरी है कि आज वन टू वन युद्ध नहीं होने वाले स्पेशली वो राष्ट्र जो अपने सैनिकों की इज्जत करते हैं उनकी ज़िंदगी की खैर मनाना चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी को कायम रखना चाहते हैं वो शायद वन टू वन युद्ध नहीं करेंगे बिकॉज उसमें जान माल के नुकसान होगा जी अभी अगर एनिमी को ओवरपावर करना है और उनकी जगह को डोमिनेट करना है तो आज की तारीख में आपके पास दो तीन तरीके हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप एयर फायर पावर से डोमिनेट करें जी क्योंकि वहां पर आपके जहाज गए उनकी अच्छी स्पीड है उनकी अच्छी एक्यूरेसी है और जब वो फायर करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ता है जी मेरा बताया जा रहा है जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अल्टीमेटली हमने इस तरह से जवाब दिया और देखिए ये स्ट्रेटिजिक भी बहुत था आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इंटरनल जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो कहती हैं कि जिस तारीख को पुलवामा में ये अटैक हुआ उसके देखिए किसी भी फौज के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक होता है कि ये इस प्रकार के डिसीजन लिए जाएं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिस तारीख को पुलवामा में ये आतंकवादी अटैक हुआ उसके पांच दिन पहले पाकिस्तान की फोर्सेस को मोबिलाइज कर दिया गया था मोबिलाइज का मतलब होता है अपनी पीस स्टेशन से जो फॉरवर्ड एरियाज हैं वहां जाने का मोबिलाइजेशन कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान को कम से कम पांच दिन चाहिए मोबिलाइजेशन करने के लिए तो आप उनका इरादा इससे समझ सकते हैं कि जिस चीज को उनके प्रधानमंत्री मना कर रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया वहीं पे उनकी फौज पांच दिन पहले मोबिलाइज हो चुकी है और अपने फॉरवर्ड पोजीशंस पर पहुंच चुकी है और वो क्योंकि वो जानते हैं कि इस अटैक के बाद जरूर कोई ना कोई जवाब वाली कार्रवाई होगी हिंदुस्तान से इसलिए वो ऑलरेडी फॉरवर्ड पोजीशंस पर बैठे हुए हमको भी जो इतने समय लगा प्लान करने में वो इसीलिए लगा बिकॉज हमें मालूम है कि अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होने वाला है अब देखने वाली बात यह है कि इस ये जो एयर स्ट्राइक किया है इसका क्या परिणाम होने वाला है और पाकिस्तान क्या करना है जैसा कि एयर स्ट्राइक अभी ऑनलाइन चल रहा है अभी जी आ, क्या ये थल सेना से भी कोई कार्रवाई होगी देखिए टेक्निकली तो तीनों फोर्सेस इकट्ठी होकर काम करती हैं यहाँ पर क्योंकि समुद्र नहीं है इसलिए समुद्री सेवा नहीं होगी बट अदरवाइज uh, जो फौज जो जिसे हम कहते हैं ग्राउंड ग्राउंड फोर्सेस उसका तालमेल हमेशा एयर uh, के साथ रहता है कि अगर हवाई जहाज से कोई हमला होना है तो उसको फॉलो अप करने के लिए अपनी फोर्सेस तैयार होती हैं अब वो हम कहां तक करते हैं वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है वो आ, हमारे देश वाले डिसाइड करेंगे स्ट्रैटेजी टीम डिसाइड करेंगी कल परसों ही तीनों चीफ की एक मुलाकात भी हुई थी जिसमें तीनों चीफ इकट्ठे हुए आई एम श्योर ये उसका नतीजा है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी प्लान की है कि हम किस तरह से करेंगे तो पहला कार्रवाई अगर आप ऐसे युद्ध देखें तो आपने देखा होगा अमेरिका अक्सर अपने सारे युद्ध एयर पावर से शुरू करता है जैसे कि मिडिल ईस्ट में अफगानिस्तान में जितना हुआ उन सब ने पहले एयर स्ट्राइक करके टारगेट को कमजोर किया सॉफन किया उसके बाद अपनी ग्राउंड फोर्सेस को भेजा उसको टेक ओवर करने के लिए अब ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा हमारे लिए हमारे देश की व्यवस्था के लिए हमारे देश की सोच के लिए हमारे देश की स्ट्रैटेजी के लिए कि क्या हम सॉफन करने के बाद ग्राउंड फोर्सेस को भेज के टेक ओवर करेंगे Now that is going to be a very important decision. जी अभी इसमें अभी किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल जो है प्रतिक्रिया नहीं है ये न तो किसी सत्तारूढ़ पार्टी के किसी नेता ने कोई बयान दिया है न विपक्ष ने बयान दिया है ऐसा लग रहा है कि पूरा इंडिया इस समय पॉलिटिकली एकजुट हो गया है इंडियन आर्मी के सपोर्ट में तो ये क्या एक अच्छा संकेत है अरे भाई साहब अब नहीं होंगे तो कब होंगे <laughs> अगर पूरा देश इस समय इकट्ठा नहीं हुआ तो देश को इकट्ठा होने के लिए मुझे लगता है मौका ही नहीं मिलेगा जी जी तो ये अच्छी चीज है अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने आपसी मतभेद भुलाकर देश की सुरक्षा देश की इज्जत देश को आगे ले जाने के लिए अगर सोचते हैं इससे अच्छी बात नहीं हो सकती आपको क्या लग रहा है ये जो हमला हुआ तो इससे क्या युद्ध भी हो सकता है और ये ये हमला हुआ तो कितने दिनों तक और ये चलेगा इस टाइप से जो गर्माहट है सीमा पर देखिए टेक्निकली तो हम युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते जी ना तो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है ना हम अफोर्ड कर सकते हैं और आप ये मान के चलिए जब बंदर के हाथ में उस तरह दे देते हैं तो वो किसी को भी कितना नुकसान पहुँचा सकते आज की तारीख में पाकिस्तान के पास केवल एक ही हथियार है जिसके बल पर वो बहुत उछलते हैं और वो है परमाणु हथियार अगर हम परमाणु हथियार की तरफ जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी और ख़तरनाक हो सकते हैं इसलिए हमको भी उतना ही बल दिखाने की ज़रूरत है जिससे जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो हो जाए हम उस हिस्से को ठीक करना चाहते हैं ना कि पूरी सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहते हैं आई थिंक वो अप्रोच होना ज़रूरी है कि जो एरिया हमको तकलीफ दे रहा है जहाँ से कैंप्स लगे हुए हैं खाली उनको ही डिस्ट्रॉय किया जाए पूरे देश के खिलाफ अपना ये फ्रंट नहीं खोलना चाहिए ये मेरा मानना है क्योंकि उसके पास तो और कुछ है नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए वो अगर परमाणु पे आएगा तो आप मान के चलिए ना ही केवल उनका नुकसान होगा हमारे देश का नुकसान होगा और देश के अलावा पूरी दुनिया का नुकसान होने वाला है बिकॉज उसका जो एक्सप्लोजन के बाद जो उसकी फॉल आउट होने वाला है वो केवल हमारे <laughs> देश में सीमित नहीं होने वाला है that's going to be all over the world and is going to have very very long and difficult situations for the country and the world तो मुझे लगता है वो कोई नहीं करेगा वो केवल डेटरेंट के रूप में ही होना चाहिए और हमको भी उतना ही कार्रवाई करनी चाहिए जिससे जो हमारा प्रॉब्लम जिसके कारण हमको दिक्कत आ रही है केवल वो सॉल्व हो जाए तो आपसे इंडियन आर्मी के